はい、どうも、こみです。さて、本日は TH コンプリーターさんから動画をお届けしてまいります。えーとですね、今日お話ししたいのは、こういう村を攻める時のポイントってやつですね。よくあるんだよね、最近ね。やっぱね、ドラゴンが、あの、強かった頃の名残で、あの、シングルインフェルノが欧米の村。 <laughs> これね、 あのー、まあ、昔のね、ドラゴンラッシュだったらシングルインフェルノ多くてもドラゴンライダーがゴリゴリいってくれたんで、まあ、結構取れたんだけど、今ね、シングルインフェルノがある村ドラゴンやりにくいんですよね、めちゃくちゃ。で、いやーでもさ、こういうシングルって何が強いんよって言ったら、やっぱラバルとかいう話になってくるケースってね、良くないですか <laughs> あの、なんか上手い人に行くと、いや、ラバルよりもいいじゃんみたいな。 いや、だからそれができるから、皆さんいいんですけど、僕はできないんですよっていう方、そんな方に今日は朗報ですね。この、ホグラッシュというね、新たなソリューションを <laughs> お話ししていきたいというふうに思います。で、えー、まあ、ディガホグでもいいんですよ。なんだけども、今回の村って、ちょっとね、えー、っと、ディガホグしにくいというか、まあ、食い火ちょっとやりにくいなっていう風に、えー、っと、感じるような村。まあ、今回、まあ、これがやれないかって言ったら、 うん、どうかな僕だったら食い火でいっちゃうかもしれない。 <laughs> いっちゃうかもしれないけど、あの、ウライアンさんね、これ食い火を使ってないパターンですね。この後食い火使ったパターンも見てほしいと思うので、えっ、ー、と、それも合わせてこのね、動画内でお届けするんですけども、えーとですね、これ、えっ、ー、と、スーサイドホグラッシュっていう形を取ってます。んで、 えー、っとね、どんな風にプラン組んでいくかっていう、かってかっていうと、ここのゾーンに突撃艦を割っていきますよね。で、援軍釣りながら、ここ破壊します。で、キングクイーンで、このゾーンを破壊していきながら、ここに関しては、ホグ。まあ、こんな感じで見ていくっていうところですね。はい。ざっくりプランそんな感じです。で、見ててほしいんですけども、まず、 った援軍をアイゴレで、あとゴーレムで、えー、ターゲット、とと <laughs> ターゲットを取りながら、 <laughs> ごめん、だいぶ噛んだ。あの、ゴーレムでターゲットを取って、で、そこはアーチャークイからが後ろから撃っていきますね。で、ラバー破裂させのアイスゴーレムも、えー、潰していきながら、えー、パピーはポイズンで処理。ここまでいいですね。で、キングが先行しながらアーチャークイーンが後ろについていく形です。まあ、ゴーレムがもうね、ミニになっちゃってますね。結構やっぱ、うんと、クロスボウとかに打たれ続けるとあっという間にゴーレム溶けちゃうんですけども、 まあまあヒーローの仕事はね、タウンホール周りをきれいにすることなんで、まあ結構十分な仕事はしてくれます。ここからまたフィストがあって黒クもありますからね。フィスト中に本当はね、タウン壊したかったんだけども、巨爆で馬場がやられちゃって、タウンギリ残りになっちゃいます。なので、えここに関してはクロークを使っていって、タウンをきっちり処理していきながらさ、ここからホグパートです。で、 で、ロイヤルチャンピオンをマルチになってます。これナイス判断ですね。あの、マルチインフェルノっていうのは、あの、ホグライダーとかがやっぱまとめてダメージ食らってたので、あんまり、え当てたくないんですね。そこに、きっちりとロイちゃん当てることによって、序盤のホグのばらけをなくす効果もあります。で、相手のキングに対しては、ストライカーにトームを当てることによって倒していく。 っていう形ですね。なんで、えっ、ー、と、ヒーローが割と近めにまずいることが条件ですね。レイジにかかった、えー、ストライカーがこのままキングを処理していきます。で、さらに相手のロイヤルジャンピオン、ここにはスケルトンの呪文を使っていきます。これスケルトン完全に外しましたね。 ロイちゃんがこの区画に入ってくることを読んでのスケルトンだったと思うんですけども、入ってきてくれなかったんで <laughs> あの、スケルトンが、えっ、ー、と、ターゲット取りながら後ろからキング倒したストライカーが <laughs> あの、ロイちゃん処理しましたね。こんな、これは偶然かな。あの、良かったです。まあ、ラッキーでしたね。はい。バイントラップで多分これ、ストライカー飛んでたら、ちょっとまた形が変わってたかもしれないですね。まあ、ただ、かなりの余力を残して、あの、ホグライダーが回りきってますよね。 なので、こういう、うんと、なんていうのかな、戦術が村に対して刺ってるっていうことは、あの、このアタック見てもらえたら、うん、感じられるかなというところですね。で、えっ、ー、と、ちょっとこの後ディガホグ見てもらうんですけども、あの、ディガホグの方がね、やっぱクイヒディガホグの方が形はシンプルなんですよ。あの、難しくないんですよね。ホグラッシュって、 あのまあ、決して弱くはないんですけど難しいポイントが2点あ3点かなあるんですよ何かっていうとまず1個は進行が早いんですねホグってあのディガーとかと混ぜた場合ってホグ途中でこうやられちゃったりして進行はディガーがあの、なんていうのかな、基準になってくるんで、そんなに速くないんですよ。なんで、まあ、呪文を打つタイミングとか場所とかっていうのを、その、まあ、コンマ数秒、ないしは1秒ぐらいの違いですけど、 あのー、自分の頭で考えながらやっていくことができるんですね。でも、ホグラッシュって一気に進んでいっちゃうから、 まあ、そこに対して、え瞬時に判断をしていく。で、あと手の動きですよね。これがだいぶ疲れます。んっていうそのスピード感が1点。で、あとは、えっ、ー、と、ユニットでヒーロー処理ができないんですよね。さっきも言ったように、キングと、えー、ロイヤルチャンピオン。これね、相手のアーチャークイーンはこれ、ね、突撃艦イエティで、イエティが殴り倒してくれてます。もう、もう張り手ですね、張り手。プシンプシンプシンって、アーチャークイーンピューンってやってるんですけど、でもこれで1体倒したものの、 あともう2体いるね、キングとロイちゃんに関しては、まあ、ディガホグパートじゃないば、ホグライダーパートでなんとかしなきゃいけないっていうところですね。なので、えっ、ー、と、ここに対してストライカーないしは、えっ、ー、と、スキルトンとかちゃんと当てて、ヒーロー処理をしていくための形を作っていかなきゃいけないっていうところがまず難しさの2点目ですね。ディガホグだったらディガーがキングとかをこう殴り倒してくれるんで、全然また形が変わってくるんですけど。 で、3つ目は、えっ、ー、と、フォグラッシュってですね、あのー、なんていうのこ、こういうところに対するケアが重要です。ここね。これね、説明すると少し長くなっちゃうんだけど、えっ、ー、と、ちょっと一回止めた方がいいかな、これ。うん、まあいいや。あの、流しないで行こうか。あの、ディガーと違ってホグライダーって、間違えた。えっ、ー、と、ホグライダーって、出した時に全部ドバって出しちゃうと、そのままこう突き抜けてっちゃうんですよ。こういう風にガーンってこういう風に。 でそれは困るわけですよなのでここからこう追いほグをねこういう風にしていってこういう風にこの出したホグライダーの集団ねがこういう風に弧を描いて進んでもらうようにここをカットしなきゃいけないですねこれそれがねこの難しいこのサージカル的に出すホグライダーがちょっと難しいんですよこのこのあたとのとこ出してますよねこんな風にしてこれをするからこっちに来たホグライダーがこのまま この大砲に向かってくれるんです。こういう風に。こういう形を作っていかなきゃいけないんですね。で、相手のキングに関してはさっき言ったようにストライカーで、相手のローに対しては、えっ、ー、と、スケルトンをちゃんと当てていくっていうことができていなかったけど、まあこれ良かったものの、本来ならここにちゃんとスケルトン当ててロイちゃんを処理するということが必要になってきます。で、今言ってるようなパターンっていうのは、これね、 えっ、ー、と、キングをここにこう歩かすことができるクイヒーディガホグの場合っていうのは、あのー、なんちゅうのかな。えっ、ー、と、ここのゾーンにさ、キングをこう誘導していけばさ、キングをね、ここキングが壊してくれるじゃん、こういう風に。そうすると、自然と、こう、こんな感じで、ディガーとホグライダーのルートができるわけですよ。なので、えっ、ー、と、ディガーとホグライダー、まあ、ホグライダーだけでもいいわ、別に。はい。あの、ホグライダーだけでもいいんですけど、こういう風にルートが作れるわけですよね。 うん、でも今回キングをさあのスーサイドポこっちに使っちゃってるじゃないですかそうなってくると,、えーと、とここに関してキングで処理することができないからホグライダーを入れるしかないんですねこういう風に入れていってここをルート強制するしかない でホグラッシュをする場合には、こういうルート矯正を、え小出しにしたホグでやっていかなきゃいけないってところがちょっと難しいです。ここに関しては注意が結構必要。で、じゃあ、ディガホグでいいじゃないかって思うかもしれないけども、そもそもそれ大間違いなんですよね。あの、キングとクイーンで、これタウンホールを取っていかなきゃいけないようなプランになっているから、ここを決めた時点でもうディガフの選択肢はなしです。なんでかっていうと、この辺、この辺の金庫ゾーンに、これディガーが、あの、全部捕まってくるんですよ。ここね。 でホグライダーはこっちに行っちゃうっていう完全にあのディガーとホグが分断されちゃうので、この形だけは作っちゃいけないんですね。なので、あの、ディガーを使うっていう選択肢は、キングを外周こういう風にね、ここね、キングを歩かせることができないんであれば、もうディガの選択肢はなし。もうホグライダーしかない。じゃあホグライダーを出すんだったら、やっぱりこの部分のカットがどうしても必要にごめんなさいなってきちゃうから、ここに追いホグを当てるっていう考え方になるわけですね。 で、さっき言ったように、相手のキングには、えー、ストライカー、相手の、えー、トロイちゃんには、スケルトンってやって、本来ディガで処理できるはずの相手ヒーローっていうのも、えー、呪文ないしは、えっ、ー、と、別動体的なユニットを使うことによって処理していくという形を作っている。まあ、それが、このウライアンさんのプランの全貌というところになります。ではね、えっ、と、比較として、ディガオフの方も見ていきたいと思うんで、こちらの動画ご覧ください。 ほいではね、比較でこちら見ていきたいというふうに思います。K さんがやっている、えー、クイヒーディガホグですね。で、えっ、ー、と、ディガホグをする場合っていうのはさっき言ったように、えー、外周部分を何らかでカットしなきゃいけないわけですね。で、今回クイーンをこうタンフォローに入れていくじゃないですか。で、えっ、ー、と、ディガホグ展開ここなんですよ。こっちから。入っていくわけなんですよ。こういう風にね。そうすると邪魔になってくるのがここですよね。で、ここのカットを何でするかっていうと、 評価弊社使っていくわけですね。で、えっ、ー、と、この選択肢っていうのはもう最低限です。本当評価弊社だけで外周削るっていうのは、結構、その、ディガフの進行速度に対して遅れちゃうので、ディガーがやっぱ外周に流れるリスクがあるんですね。で、ただキングをね、これ今回ここで使ってるんですね。あの、テスラと大工小屋が結構あって、アーチャークイーンが壁の外に出ていっちゃう。で、タウンホール壊せないようなルートに行っちゃうリスクがあったので、 そこをしっかり、えキングでケアしていってます。で、こうすることによって、えタウンホールはしっかりアーチャークイーンが倒していってくれるんだけども、その代わり外周部分のカットにキングが使えないっていう状態になるわけなんですね。なんで、倒壊ただけでカットするっていう形になっています。 で、これ、ペッカがね、あの、この壁の中の方に向かっちゃったの、ちょっと若干誤算だったかな。外周にウィザードだけが流れる形になったので、なかなかね、大砲とかにこう撃たれちゃって、ウィザードが苦戦します。ただ、まあ、形的には、えー、外周部分しっかりと、えー、10日弊社のユニットでカットしながら、ディガホグを、えー、中央部分に入れていくっていう、はい、こういうね、えー、形に関しては、えー、できてますね。ただ、えー、見てもらうとわかるんですけども、 あの、この後なんですよ。ここね、ほら、遅れ出してるでしょあの、ウィザードが。で、カットしきれなくなったこの金庫とか、腰の金山とか弊社に、ほら、これ、ディガーがね、わっさーってこう削いでいくんだわ、これ。こっから、こっから、こっから、さらに、今この金庫にディガーいっぱいいるけど、さらにこれほら、こう分断されちゃう。で、こんだけ大量のディガーが外周に行っちゃったおかげで、中央部分に向かっているホグライダーが、もうもうやっぱ多勢に無勢なんですよね。 これで起こってしまって、えっ、ー、と、外周部分、ディガーがなんか回収に回っちゃうっていう形になってます。まあ、ただ、しっかりアーチャークイーンをね、生き残らせていて、真ん中ね、 えー、圧ちゃくいで戦圧してるっていうことと、ロイヤルチャンピオンが最後までこう生き残っている、この、あの、ロイちゃんの、なんていうのかな、えっ、ー、と、生かし方ですね。この辺が、ちゃんとディガホグ縦にして使っているというところができていたので、あの、最後押し切っていくことができましたが、まあ、これ、あの、なんだろうな、うんと、できることならば、キングとかロイちゃん、あ、キングとか東海社を、ちゃんと、外周部分ね、あのディガホグがするないように使っていく、ないしは、それでやりきれないんであれば、ディガホグが、えー、するないような、 この辺かなこういうところ。あの、邪魔な施設っていうのをカットしていくっていう作業が、まあ、できるとなおいいかなというところですね。まあ、ただどうしてもね、プラン上、あの、それをやらせてもらえないような、あの、ユニットの使い方っていうのはできてきちゃうので、そういった場合にはある程度もうそういった、えーと、とリスクというか、あの、ディガーが外に逸れていってしまうようなリスクっていうのは、加味しながら攻めるっていう手も全然ありですね。はい。 まあ、今回の実はこの攻めって、あの、なぞりをもう、えー、限定でやるっていうルールの中やっている攻めなので、もしかしたらなぞりをしないっていう選択肢を取れば、えー、今回の K さん別のプランで攻めれたのかもしれないですね。ただ、えっ、ー、と、まあ、こういう形であっても、やっぱりですね、外傷に逸れてしまうようなリスクっていうのが、まあ、見れたのでね、 あの、まあ、ちょっと今朝にはそういった、なんだ、それるところをこう強調するような言い方して申し訳なかったんですけども、あのね、実際皆さんが攻めるときには、えっ、ー、と、それないような工夫をもっとね、なるべくしてもらえるようにしてもら、えー、組んだらいいんじゃないかというふうに思います。で、えっ、ー、と、さっきね、ちょっと外周それる方をだいぶ意識しましたけども、中に入ってるユニットっていうのを、ちょっとこう注目していきます。これね、まあ、クイーンもいいんだよね。やっぱりそのヒーラーがだいぶ焼かれてはいるもののさ、黒く発動して、ちゃんと延命測っていきながら、 これね、ほら、ディガホグがしっかりと密になって序盤攻めというでしょ。これいいんですよ。で、えっ、ー、と、しっかりグランドオーデンのエナジーサークル内に入っていって、ダメージがかさんでくるこの部分でトームが打てているから、あの、黒壺を、あと、ウィズ島とか、えっ、ー、と、投擲のダメージっていうのを、トーム状態でこう回避できてるんですよね。で、トームが切れる瞬間にヒーローを打つことによって、これだけのユニットがヒールに入ってるのはすごく大きい。で、さらに、ロイちゃんのインビジもさ、よくこれ見てましたよね。 あのこっちのホグライダーとかにほらまたヒール打ったでしょこれとロイちゃんパートも完全に並行してケアしてるんですよでこれができてるからロイちゃんが最後まで生き残って投石まで壊しきることができたわけなんですねこれロイちゃんさっきのインビジブ打ててなかったらおそらくシングルインフェルノにやられちゃってえっ、と最後投石まで打てなかったはずなんですよそういうとこのね、あのケアをしっかりやりきれているこの攻めはやっぱり K さん最近マジで調子いいんだよな。なんか JWC っていうその日本の、えっ、ー、と、タウンホール14オンリークラン同士のその、ぶつかり合いのリーグですね。の中でも、前回ランキングトップクラスに確かいたはずなので、すごいね。 あのいいリプレイガンガン残してくれてるんで、これからも取り上げていきたいというふうに思うんですけども、ま今回はですね、えっ、ー、と、浦ンさんが見せてくれたスーサイドホグという形ですね。あと、今回の K さんの、えー、クイヒディガホグっていうところを比較しながら、えー、ディガホグはどういう場合に使ったらいいのか、使い分けたらいいのか、だったり、あとは、まあ、そもそも村がね、こうシングル3本っていう村に対しては、まあ、ラバルができればね、その選択肢もあるんだけど、 ダブルできない方にとってはこういうディガホグないしはホグラッシュっていう、え選択肢が結構、えー、頻繁に使える使い方のいい戦術なんじゃないかなと思うので紹介をさせていただきました。ご参考になれば幸いです。 はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、えこんな形で私のチャンネル、えクラン対戦の解説の動画中心にやっていっております。今回タンホール14だけでしたけども、12、13も扱っていきますので、今回の動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。